कंप्लीट होता है ऐसे क्यों होता है इसकी रीज़न है वो रीज़न हम आज डिस्कस करने वाले हैं वीडियो को आपने पूरा देखना है अगर आपने बात को अच्छी तरह समझना है तो तो देखें जी अगर हम YouTube की वीडियोस को अगर हम नॉर्मल प्ले करते हैं तो जितने टाइम किसी भी वीडियो को वॉच किया जाता है तो उतना ही टाइम कंज्यूम होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक वीडियो पाँच मिनट की है पाँच मिनट देखा है तो वो पाँच मिनट ही कंज्यूम होगा अगर तो उसको वन एक्स स्पीड के ऊपर चलाया जाता है अब स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी पेज नज़र आ रहा होगा उसके ऊपर one x two x one point five x लिखा हुआ है और वन एक्स से नीचे लिखा हुआ है zero point five x zero point twenty five x ये वीडियो की स्पीड होती है अगर हम वीडियो की जो स्पीड होती है उसको अगर हम कम कर देंगे वन एक्स से कम करेंगे तो वीडियो अगर फॉर एग्जाम्पल पाँच मिनट की है तो वो दस मिनट के चली जाएगी अगर तो हम जीरो पॉइंट फाइव एक्स करते हैं अगर तो हम उसको टू एक्स कर देते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वीडियो अगर पाँच मिनट की है तो वो टू पॉइंट फाइव मिनट की हो जाएगी हाफ़ हो जाएगी ये ये उसकी रीज़न होती है देखें मैं आपको ज़रा क्लियरली समझाता हूँ कि अगर हम लोग वीडियो को लोग क्या करते हैं ऐसा क्यों होता है अब जो लोग यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं और मोनेटाइज करने वाले जो लोग होते हैं वो सम टाइम क्या करते हैं उनके पास तो पूरा एक सेटअप होता है वो उन्होंने वाइट टाइम परचेज़ भी करते हैं और डिफरेंट सोर्सेज से उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया होता है तो वो जेनवन तरीके से भी वाइट वाइट टाइम बढ़ाते हैं और नॉन जेनवन मेथड से भी वॉच टाइम को इंक्रीज़ करते हैं जिन जिन्होंने पेमेंट लेकर चैनल जो मोनिटाइज करने होते हैं और सब्सक्राइबर्स को पूरा करने होते हैं अब सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं कि डिफरेंट जो उन्होंने आईडीज़ बनाए होते हैं जीमेल अकाउंट से वहाँ से उन्होंने सब्सक्राइबर्स को क्या करना होता है कंप्लीट कर देते हैं सब्सक्राइब कर देते हैं और जो लैपटॉप्स के ऊपर उनके पास बीस पच्चीस पच्चीस पूरे सेटअप्स होते हैं तो उनको क्या करते हैं जी वहाँ पर उन सेटअप्स को वो ऑन करके रख देते हैं और जो उसकी स्पीड होती है वीडियो की स्पीड होती है उसको वो क्या कर देते हैं वन एक्स से कम करके ज़ीरो पॉइंट फाइव एक्स कर देते हैं अगर वो पाँच मिनट की है तो दस मिनट की हो जाएगी अगर zero point two five x कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी बारह तेरह मिनट की पाँच मिनट की वीडियो बारह तेरह मिनट कंज्यूम होता है अगर जब ऐसा होगा तो क्या होगा यूट्यूब के जैसे अलगोरिथम के अंदर वो वीडियो आएगी तो यूट्यूब क्या होता है कि उसको जब पता लग जाता है कि ये वीडियो किस तरीके से वॉच की गई है क्योंकि भाई उनके पास पूरा सेटअप होता है उनको एक एक चीज़ का पता लग रहा होता है कि उनके साथ उनके जो वीडियोस हैं वो किस तरीके से वॉच की जा रही हैं तो वो क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपका वॉच टाइम गिर जाता है कम हो जाता है दो दो दो हज़ार घंटे होते हैं तो पंद्रह सौ घंटे हो जाते हैं एक हज़ार घंटे होते हैं तीन हज़ार पैंतीस सौ घंटे होते हैं तो वो कम होकर तीन हज़ार 2500 घंटे के करीब आ जाती है अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे एक सिस्टम के थ्रू होते हैं तो पहली बात तो ये है कि अगर आप अपने चैनल को अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे आप दूर रहें दोस्तों आप अपना चैनल अगर सही मायनों में ग्रो करना चाहते हैं तो आपने वॉच टाइम को परचेज़ नहीं करना आपने ईमानदारी के ऊपर यूट्यूब के ऊपर काम करना है और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है वीडियोज़ के ऊपर आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वीडियोस के ऊपर आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना है आपने यानी कि डेली बेसिस के ऊपर काम करना है जो लोग इस तरह का काम करते हैं अपनी वीडियोस को स्लो स्पीड के ऊपर लगा के अपना वॉच टाइम पूरा करवाते हैं तो उनका वॉच टाइम फिर बाद में क्या होता है गिर जाता है कम हो जाता है तो ये उनके साथ प्रॉब्लम होता रहता है और वो अगर चैनल मोनेटाइज करवा भी लेते हैं तो उनके चैनल में वो ग्रोथ नहीं होती वो व्यूज़ नहीं आते क्योंकि आपके फेक सब्सक्राइबर होंगे और फेक आपका वॉच टाइम होगा लोग आपको नहीं जानते आपके आपके फेस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है देखिए लोग आपको कब पहचानते हैं जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर मार्केट में आते हैं घूमते हैं फिरते हैं लोग आपको देखते हैं आपके साथ बात करते हैं आपको देखते हैं तो तब आपका जो आपकी फ़ेस वैल्यू बढ़ती है अगर आप इसी तरह YouTube की मार्केट के अंदर आएंगे आप YouTube के ऊपर डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे और वीडियोस का जो ड्यूरेशन होना चाहिए आठ से दस मिनट के दरमियान होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जब एड्स चलेंगी तो तभी आपके जो चैनल के ऊपर अर्निंग होगी तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने चैनल के अंदर कोई चैनल मोनिटाइज मत करवाएँ पेमेंट करके आप अपने चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करें आप अपना एक साल का टारगेट बनाएं कि एक साल मैंने मेहनत करनी है इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस बनानी हैं और वीडियोस जब मैं बना लूँगा तो जो भी मेरे भाई हैं दोस्त हैं तो जब YouTube के ऊपर आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि मैंने इसके ऊपर अर्निंग करनी है बिल्कुल आप अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर हर दूसरा तीसरा बंदा अर्निंग करने के ही ये चैनल बनाता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए आप सब्र के साथ वीडियोस बनाएं मेहनत करें जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता एक ना एक दिन आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है तो आप अपने चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करें और यूनिक आइडियाज़ हों अब आपका अपना कंटेंट होना चाहिए कोई कॉपीराइट म्यूज़िक नहीं होना चाहिए उसमें वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर्स हैं गेन करने हैं चाहे आपको एक साल लग जाए छः महीने लग जाए लेकिन आपकी ईमानदारी लाजमी उसके अंदर शामिल होने चाहिए बहुत सारे लोग करवा लेते हैं लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं होता मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि अपने चैनल के ऊपर इस तरह के मोनेटाइज तो करवा लेते हैं लेकिन बाद में उनको कोई फ़ायदा नहीं होता तो देखें एक आम जो एक यूट्यूब चैनल है अगर आपके पच्चीस तीस हज़ार व्यूज़ हैं तो उसके ऊपर आपका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो सकता है यानी कि अगर आपकी वीडियोस हैं पचास एक वीडियोस हो चुकी हैं और उसके ऊपर पच्चीस तीस हज़ार व्यूज़ हैं और वीडियोस का ड्यूरेशन आठ से दस मिनट की वीडियोस हैं कोई भी वीडियो अगर आपकी दस से पंद्रह हज़ार व्यूज़ अगर कंटेन कर जाती है तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है इसी तरह अगर पचास हज़ार व्यूज़ हैं तो जल्दी हो जाएगा पचहत्तर हज़ार व्यूज़ हैं एक लाख व्यूज़ हैं तो जितने व्यूज़ ज़्यादा होंगे उतना वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट होता है ये आप भी जानते हैं तो आपने इसी वजह से कोशिश करनी है और मेरे ख्याल में अब आपको वीडियोस क्लियर हो गई होगी मेरी वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि लोग वॉच टाइम को कैसे इंक्रीज़ करते हैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी आपको क्लियर होगा कि वॉच टाइम लोग कैसे इंक्रीज़ करते हैं सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज़ करते हैं तो आपने ईमानदारी से काम करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना है इन आपको आप, आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसको शेयर कर दें और चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद